vocês? Aqui é o Junior Game, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje, de novo, de Minecraft aqui. <coughs> E hoje, a gente vai fazer aqui, ó, uma praia aqui atrás ó. Agora eu mudei minha skin, não sei como, mas vamos fazer uma, uma praia. A minha casa aqui ó, já tá pronta, tá top. Girando ah, o vídeo aí. Ah, tá top a casa e aqui, ó fiz minhas modificações aqui, é sala de vídeo agora. Sala de... Sala de... de informática. E uma, agora eu tô... Eu tô querendo fazer uma piscina. Piscina não, quero fazer um... Quero fazer uma praia. Não, deixa eu... Nossa, gente do céu. 30, tá bom. é demorado. Bom, gente, eu tô fazendo aqui e eu decidi colocar ele em volta da água que vai ser aqui. Decidi uh, fazer um caminho assim de areia pra, pra conseguir, tipo, se não vai ficar grama com água e areia. É por, por volta, pra contornar colocar... Ah, daí eu vou ter que colocar areia aqui por baixo também, sim. Eu vou quebrar todos esses blocos. Aí embaixo eu vou ir fazendo assim, ó, com a areia, a areia assim. Aí depois é só encher com água. Isso vai demorar. Então, bora lá. Bora que bora. Vai demorar um pouco por causa que... É muito, fizemos fiz aí uns 40 blocos. Só isso, véi. Então bora. Eu tô dando uns cortes aqui no vídeo que eu tô... Fazendo um negócio. Nossa, vai demorar isso. Eu achei melhor fazer a parte de areia primeiro. decorar com muita de coisa. Indo, vamos indo. Vou abaixar todo o volume do jogo, por causa que senão vocês não conseguem nem me escutar quase. Gente do céu! Dá um trabalho ficar clicando aqui. Olha isso. tipo, já terminei aqui a parte da areia. E agora vamos tentar tirar toda essa grama aqui. Que tá dando um trabalho, tudo isso. Vai ter parte 2 ou parte 3 isso daqui ainda. Gente do céu. É difícil. Só bora. Vou dar um pause aqui, vou descansar um pouco. Bom, galera, eu tô quase terminando aqui. Não falta muito. Na verdade, falta muito sim. Falta bastante pra tirar essa grama aqui. Colocar areia por baixo. Ah, isso demora aqui. Vou te falar. Já tô aqui faz aqui umas 5 horas. Mentira. Tô aqui bastante tempo. Tô tirando então a... Tá, tô tirando a grama. E demora. Por isso que eu tô dando corte no vídeo. É muito, muito, muito difícil. Ele tem mais uma vila. Ali no fundo. Bom, galera, eu terminei aqui. Hum, foi muito, muito, muito difícil tempo pra terminar tudo. E aí agora... Aí eu decidi que não vou encher tudo de areia aqui. Não vou encher tudo de areia. Ah, esse gramado, por causa que vai me dar muito mais trabalho de novo. Então só vou colocar assim. Aqui, aqui, aqui. Vou fazendo esses buracos aqui. Para ir colocando em cada canto, sabe? Assim. Só nesse canto aqui pronto. Pronto. Agora é só colocar água. A água vai ser a mais fácil de colocar. Aí vai lá, vira difícil. Então, tá feita a nossa praia. Só colocar água e as coisas na areia aqui. Os brinquedos com as coisas. Então eu vou colocar água. Vindo colocar aqui nesse canto. Aqui. Aqui nesse canto. Aqui nesse canto. E aqui nesse canto. Pronto. Encheu a... a... Encheu tudo que Brinks. Eu não nomeio. Não, não pode ser no meio. Tá, agora eu vou começar a fazer o trabalho certo. encher aqui de água. Pronto, acabou. E assim ficou nossa praia. O mar do tamanho de, da vila inteira. Deixa eu ver. É, o mar ficou do tamanho da vila inteira, mais ou menos. É, tipo, tudo, a praia junto com a água é mais ou menos o tamanho da vila, da vila inteira. Ficou parecendo um gatinho, olha. É, não ficou. Isso aqui parece o jato da JBL. É, mas ficou um gatinho aqui, é, parece que ficou um gatinho. Vamos nadar, né? Pra ver. Pô, um bloco de, eh, de profundidade é que fica. Vou mandar um emote, não tem como. Tá. Então se ficou a piscina, agora vamos decorar aqui na areia. Aqui na areia vamos colocar, vamos ver. Depois eu vejo algumas coisas. É, a gente vai precisar de mesa, mesa vai ser de pedra, cadeiras assim. Vamos colocar a geladeira pra gente pegar algumas coisas, bebida, essas coisas. Colocar sofá. Isso aqui. Bocão. Isso aqui também. Vamos colocar. A lixinha. colocar também mais o que que a gente pode colocar. Tem que colocar uns banquinhos. Banquinhos. Um, e só. Vou colocar alguns trampolim. E essa caixa aqui, ó. Nossa, assim, será que tem mais alguma coisa pra colocar? Opa, esse aqui eu também passei um churrasco. Peraí, deixa eu colocar esse aqui pra cá. tem mais coisa. Aí. Churrasquinha. É só. Só. e só por enquanto. Então eu vou fazer uma mesinha aqui pra cortina. cabeça de churrasco, né? colocar aqui, aqui, eu vou colocar umas mesinhas, umas mesinhas, umas cadeias. Pra curtir, né, gente? Fica sentado aqui. para cada mesa. Super lego. き 잘했었다. 네, também aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui também, aqui também e aqui também. Faz uma praia boa, só curtir. Tá, vou colocar umas fontes de água aqui também, né? Deixa eu aqui. Um aqui. um aqui. Que hora que é agora? Nossa, 3 e 5. Vamos colocar. a geladeira né? Vou deixar mais geladeira aqui do lado. Aqui. Deixa a geladeira pra, pra pegar umas comidas, né? aqui, vamos colocar agora uns, umas coisas aqui. Pra pegar. Aqui eu vou deixar só aqui mesmo. Aqui é se precisar de... De... De roupa, essas coisas. Vou tirar isso aqui e colocar certo, né? Vou colocar certo aqui agora. não sei o que aí. Prontinho. Aqui eu vou deixar os armários. E pronto. Vou tirar tudo isso. Vou colocar as mexer. Mais algumas coisas. Vou colocar alguns pontinhos aqui pra sentar. uns cantinhos para ver, pra ver o mar, né? Claro, sempre. E agora o trampolim e algumas lixeiras. Trampolim não, ó. Uma coisa aqui. Vou colocar aqui. Vamos ver. posso fazer isso aqui, ó. vim aqui, lá e saltar com tudo, ó. Pronto. Vou colocar os trampolim aqui. Vou colocar um aqui, ó. Aqui. Aqui. Pra vir bem assim, termino tudo. Uma lixeirinha aqui. Uma lixeirinha aqui do lado, uma lixeira aqui. Um lixo aqui. significa uma coisa. Luzes, né? Nunca falta luzes. Vamos colocar. Onde que eu posso colocar luz? Tem que pegar aquelas luzes lá grande. Eu tenho luz. Vou colocar fogueiras. falando em fogueira, eu vou fazer acampamento, tá, galera? Fazer um acampamento pra cá. Opa, vai pegar fogo aqui. Aqui também tá, um, ah, tá iluminado. É. Vamos ver mais o que que falta. Ah, galera, vou colocar essas lanternas aqui no mar pra ficar vendo o mar, né? Essas lanternas do mar. vai colocando. Vou colocar, colocar. Vou colocar aqui também. Eu vou colocar aqui nos fundos. Aqui, aqui. colocando beirada, gente. Pra cá agora. aqui no meio eu vou erguer essa luz aqui. Prontinho. E assim ficou a nossa praia. É, ficou um pouco, um pouco demais, né? Aí então, esse foi o vídeo, galera. Falou, até o próximo vídeo. Falou, guys.